بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نفذ القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الخدا بذرت قصة مختصر ناظرين محترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رمضان ٹرانسمیشن کوکب ٹی وی کی خصوصی نشریات رحمت رمضان میں آپ کا میزبان قاری محمد انوار المصطفیٰ فریدی حاضر خدمت ہے کوکب ٹی وی کی خصوصی نشریات زہد الانبیاء حضرت بابا فرید الدین مسعود کا شکا رحمۃ اللہ علیہ پاک پتن شریف سے کوکب ٹی وی کی جو خصوصی نشریات رحمت رمضان ہیں وہاں سے آپ ہمیں دیکھ اور سن رہے ہیں ناظرین محترم رمضان شریف کا پہلا اشرہ مبارک جو ہے عشرہ رحمت مکمل ہو گیا رمضان شریف ایک مرتبہ پھر میری اور آپ کی زندگی میں دوسرے اشرے کی جانب جو ہے وہ بڑھ رہا ہے مغفرت کا اشرہ ہے اور ہمارے ساتھ اس وقت بہت ہی خوبصورت اور پیارا پڑھنے والے شناخواں سینئر صنحاں بڑے ہی حد دل عزیز شخصیت میرے اور آپ کے ہم سب کے محبوب صنخواں مرتبہ پھر آپ تشریف لائے غلام اور سلید فریدی بھائی آپ تشریف لائے میں آپ کا تحدیل سے شکریہ ادا کرتا ہوں اور آپ کو اپنے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ علیہ وسلم بھائی کیسے ہیں آپ ٹھیک جی، جی، بالکل ماشاء اللہ ہماری خوش بختی ہے کہ آج آپ ایک مرتبہ پھر جو ہے ہمارے پروگرام میں تشریف لائے ہیں ناظرین محترم ہماری اسپیشل رمضان ٹرانسمیشن جو رحمت رمضان ہے وہ اپنے الحمد للہ کی جانے پڑ رہی ہے اور ہمارے ساتھ علماء کرام بھی تشریف فرما ہوتے ہیں ہمارے پروگرام میں ایک سیگمنٹ ہوتا ہے اس میں گفتگو فرماتے ہیں جن سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے اور سمجھنے کو بہت کچھ ملتا ہے وہ ہماری رہنمائی بھی فرماتے ہیں ناظرین محترم اب ہم بڑھ رہے ہیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب پروگرام میں لہن کے ساتھ ایک خوبصورت سا کلام شامل کرتے ہیں ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے بھائی غلام اور سلیم فریدی بھائی ہمارے درمیان تشریف فرما ہے میں آپ سے ملتجی ہوں کہ خوبصورت سا کلام جو ہے ہمارے سامعین کی سماعتوں کی نظر کیجیے جی بسم اللہ کیجیے میں کرم کے حسار میں رکھنا حضور اپنے کرم کے حسار میں رکھنا دیار نور کے قربو جوار میں رکھنا دیار نور کے قربو جوار میں رکھ جیو تو گم خزرا کے سائے میں آقا جیو تو گم بدے کے سائے میں آقا میں مر بھی جاؤں تو اپنے دیار میں رکھنا میں مر بھی جاؤں تو اپنے دیار میں رکھنا جب آپ اپنے غلام کو یاد فرمائے جب آپ اپنے غلام کو یاد فرمائے ہمیں بشاہ مدینہ شمار میں رکھنا ہمیں بھی مدینہ شمار میں رکھنا انوار بھائی شیر مات فرمائیے ایک التماس ہے جب تک جیوں میں دنیا میں ایک التماس سرور عالم کے پیار میں رکھنا الہی سرور عالم کے پیار میں رکھنا قدم قدم لگا ہے تجلیوں کا ہجوم قدم قدم پہ لگا ہے تجلیوں کا ہجوم ذرا سبل کے قدم کو یار میں رکھنا اور الحاج عبدالستار نیازی رحمت اللہ علیہ مقتہ لکھتے ہیں لاہد میں مجھ کو نیازی اتارنا دم لاہد میں مجھ کو نیازی اتارنا جس دم درود پاک کا تو مزار میں رکھنا درود پاک کا تو مزار میں رکھنا حضور اپنے کرم کے حسار میں رکھنا دیار نور کے قرب و جوار میں رکھنا